음. 음. 叫！

Миска, Олег нашляпывает ну, туфаев, как-то шнупака, хуфта, капшник смухснуфа, жнупака снафаяхтю на моя шумпушка. Oh! Çok korkacağım.